Папам сізді жақсы көреді деген қызының сөзінен кейін ойша өткеніне оралып келген бе бір ашылып әңгіме айтпақшы еді бүгін бірақ тілі икемге келмей тек жылай берді көп сөз айтып қазіргі халін түсіндіргісі келеді жағдайын түсінуін өтініп кешірім сұрағысы келеді бірақ сөйлей алмады райгүл анасының қасында үнсіз отырды да мама осы жатысыңыз өзіңізге ұнай ма неге іше бересіз сіз ішпесеңіз папам сізді ұрмайтын еді деді лашын тағы да өксігіне тұншықты қызына не деп айтады қалай жеткізеді маскүнемдік те аурудың бір түрі екенін арақты ағзасы су сияқты сұрап аласұратынын қызына қалай түсіндіреді ішпесе сүйек сүйегі қақсап денесі тырысып жоқ аурулары қозатын қиын халін қалай айтпақ өзінің ауру екенін қалай мойындамақ айта алмады өкініштен құралған көз жасы тоқтаусыз төгіліп жастығын сулап жіберіпті жыламаңыз мама неге жылайсыз енді өзіңіз ғой деп тілін тістеп қалды өзіңіз ғой кінәлі деп айтқысы келіп еді үндемеді мен мектепке барайын мағжан келсе қазандағы тамақты жылытып ішіңіздер деген райгүл бір күрсініп алып мектебіне жол алды уақыт өтіп жатты араққа салынса да лашын сырттағы жұмысына деген қабілетін жоғалтқан жоқ сырттың тірлігін қатырғанмен үйдегі мұз халіне екі перзенті үйренген сыртта іскер тірлігіне тиянақты тым пысық болып көрінгенмен оның нағыз бет бейнесі үйіне келгенде шешілетін отбасына мүлдем көңіл бөлмей тек істің адамы болып кеткен лашын ұясына тек ішіп жату үшін ғана ұшып келетіндей бір жақсысы миын арақ оласа да кәсібін өрге дөңгелете білді өндірісі отандық өнімдер арасынан суырылып шығып әкімдік тарапынан марапатталып тұтынушылар жақсы баға беріп жатты іскер ханымдарға арналған жиналыс іс шара форум жиындардың бірін қалдырмай алда жүреді өзі табысы да молайып өндірістің өрісін кеңейтпек болып басқа қалалардан филиалын ашуды көздеді сырттағы тірлігі жұрт қызығарлық болғанмен үйдегі тіршілігі жан шошырлық еді бұл ханымның табалдырықтан қалай бер аттайды солай өзін бос тастап жібереді ешкіммен сөйлеспей өз үйінен бір үзімде нан татпай бөтелкесін жалғыз өзі сіміріп отырады бөлмесінде сыртта мәртебесі көтеріліп табысы молайған сайын лашын енді күйеуіне мұрын шүйіре қарауды шығарыпты екеуі жиі айғайласады бұрынғыдай таяқ жеп жата беретін лашын жоқ енді кезекті бір соққының астына алмақ болғанда милиция шақырып ақжанды ұстатып жіберді кейіннен өзі ақша беріп әрең шығарып алған сырты жалтыраған іші қалтыраған бұл отбасының өмірі осылай өтіп жатты күндер өте күйеуінің қарсылығына қарамай лашын үлкен қалаға жол алмақ болды сол жақтан өндірістің филиалын ашпақ ақжан барудан бас тартты сонда да екі перзентін жетегіне алып лашын өзі кетті өкінішке орай ол жақта лашынның тірлігі жолға түсе қойған жоқ қиындық пен кедергілер көп болды бар берекесі ақжанның қасында қалып кеткендей қолға алған тірлігі еш өнбей қойды сонда да алған бетінен қайтпай әрекет етсе бір емес бірнеше филиалдарын ашып тастаса болатын еді бірақ әлсіздік танытты нәпсі құрғыр жеңіп барады шапқылап тірлік жасаудың орнына бөтелкесін құшақтап ұйықтаған әлдеқайда артық еді ол үшін ал мына жақтағы жұмысын ақжан бақылауға алып ақшасын жіберіп отырды бұрынғы жинаған біраз ақшаның басын құрап бара салысымен лашын бір бөлмелі пәтер алып қойған екі баласының мектебінде сол қалаға ауыстырған кейде бұл жаққа ақжанның өзі келіп тұрды бірақ келген сайын екеуі ұрсады ақжан қызғаныштан күдігін қоюлатса лашын еркіндікке үйреніп қалды сонымен екеуі ажырасып тынды сол арада райгүл мектеп бітіріп студент атанды өз күшімен оқуға түсті сол қаладағы жоғары оқу орындарының біріне анасы секілді райгүл сұлу ғой ғашық болып жүрегін ұсынған жігіттерде есеп болмады бірақ кішкентайынан отбасылық өмірдегі әке шешесінің бақытсыз күйін көріп өскен ол тұрмысқа шыққысы келмейтін оның үстіне анасы мен інісінің жағдайын қатты уайымдайды екеуі де мұның қамқорына зәру ас суын дайындап кір қоңын жуып екеуінің де жағдайын жасайтын осы бұл кетсе тозып кетеді інісінің жағдайы не болмақ дегенмен жүрекке әмір жүрген бе көп жігіттің ішінен дидар ұсыныс жасағанда бетін қайтара алмады өйткені өзінің де сезімі ояныпты ойламайын десе де ойлай береді дидар жайлы сүйіп қалғанын алғашқы кездесуден соң түсінді сүйіктіңнің сүйіктісі болу да бақыттың үлкен бөлшегі сияқты өмірге басқа қырынан қарай бастапты ол мұңды көзіне от ойнап реңіне қызыл шырай бітіпті үнемі жүзін төмен салып әдемі көзін қара жерден жоғары көтермей келіпті осы кезге дейін дидармен жолыққан соң ол басын көтерді аспанға қарады көк аспанда тізілген әппақ бұлттардың әдемілігін көрді алғаш рет қара түнде жылт жылт еткен жұлдыздарға қарап жымиятын болды кеудесін керекен демалатын болыпты қалай білмеген осы уақытқа дейін қалай байқамаған күннің де көзі күледі екен ғой осы кезге дейін анасының халіне алаңдап өзін қор санап тек бұға беріпті мен лайықты емес шығармын деген сенімсіздікпен бар жақсыдан өзін шектеп тастапты бірақ махаббатынан бас тарта алмады Дидар мен жолыққалы райгүлдің күлкісі көбейіп мінезі де өзгеруде онысын анасы да байқап жүр іштей қуанады махаббат демекші Лашының өзі де соңғы кезде бір түрлі жалғызсырап жүр осы жасына келгенде бөтен ортада жаңа өмір бастап кетуде оңайға соқпауда жұмысы да алға баспай тұр кетіп қалайын десе қу көкірек бар оның үстіне қызы студент осы қалада оқиды мағжанның да мектебін ары бері ауыстыра бергісі жоқ бәріне қол сілтеп ақжанның қасына кетіп қалғысы келеді кейде бірақ байқайды күйеуі бұрынғыдай емес телефонда сөйлескеннің өзінде сезеді өте салқын зірк зірк етіп сөйлейді лашының басқа қалаға келіп көзі ашылғандай өзге еркекпен кездеспеді емес кездесті бір екі бөріктімен көңіл жарастырып көрмек те болды кездесті ішті сезімдерін сынап көрді қоштасты бар жоғы сол ақжанды ойлап жүр ол сияқты ешкімнің бұған жаны ашымайды екен ешкім ақжан секілді мұның жанын түсінбепті жаман жақсы сонша жыл бірге тұрды емес пе күйеуіне бауыр басып қалғанын бөлек тұрудың қиын екенін күндер өте сезе бастады заңды түрде ажырасып кетсе де әлі күнге ол бұл үшін ең жақын адамы сияқты ойына орала беретін болыпты қайта табысқысы келеді сондай оймен жалғыз өзі келіп еді бұрынғы үйіне ақжанмен қауышу табысу еді бар мақсаты алайда күйеуі өзгеріпті қылық танытып арағын құйып беріп билеп берсе де ол селт еткен жоқ көйлегін шешіп мойнына асылып еді күйеуінің қолын қағып тастаған ақжан үнсіз бөлмеден шығып кетті жұмыс кабинетін іштен іліп алып шықпай қойды жылап отырып бөтелкесін жалғыз өзі тауысқан лашын ертеңіне кешке қайтадан кері қайтты өз таңдауыңды жасаған адамсың біздің жолымыз енді ешқашан тоғыспайды екі баламның анасы ретінде саған амандық тілеймін басқа ештеңе бізді байланыстырмайды деген күйеуі соңғы сөзін айтып шығарып салды сылтауы көбейген лашын нәпсісін бұрынғысынан да бос еркіне жіберді әйтеуір баяғыда мақсаты бар еді уақыт өте ештеңе қызықтырмайтын болды тіпті жас өспірім шақтағы ұлы мен бойжетіп отырған қызының ертеңіне де алаңдамады ес біліп қалған мағжаны әкесінің қасына кетуді ұйғарыпты жаңа мектепке үйрене алмадым бұрынғы достарымды сағындым деген себеппен әкесінің жанына кетті шешесінің ыстық суығына күйіп жалғыз райгүл қалды оның да тілі шыға бастады үйде ішсеңіз іше беріңіз өзім ақ әкеліп беремін тек сыртта ішпеңізші деп алғашқыда өтініп айтатын күндер өте ұрсып сөйлейтін болды шешесіне дәмханада ішіп ұйықтап қалған жерінен бірнеше рет сүйреп үйге әкелгені бар еді шын қуанайын шын бақытты сезінейін десе осы ғой сүйіп түсімен кездесіп жүзі бал бұл жанып үйге келгенде ұнжырғасы түсіп кетеді әдеттегідей анасы қылжиып жатады бөтелкесін босатып Лашының қазір ешкімі жоқ өз әке шешесіне туыстарына жексұрын болып біткен анда санда жағдай сұрап тұрғаны болмаса ешкім араласпайды талай рет қырылып олардың көңілін қалдырған өзі шын мәнінде рай гүлінен баса ешкімі қалмапты лашының Күнне жарап отырған жалғыз қызы шарылдап жүр өзі емдетемін сізді деп апармаған жері қалмады байғұс қызының тіпті жеке меншік клиникаға жатқызып емдетті бір жылдық әлгі уколында кадировка салдырды үш ай әрең шыдады бір жылға дейін шетім болса өледі екен деген сөзді білет сонда да арағын аңсап қиналғандағы сәті өмірінен бас кештіре жаздайтын өлсем өлермін бәрін шаршаттым өзім де шаршадым мен ешкімге керек емеспін мен өлсем бәрі қуанат деп үш айдан кейін бөтелкесіне қайта жүгінді өлген жоқ ештеңе де болмады ал шын мәнінде іштей бәрімен қоштасқаны рас ал сол үш ай райгүл үшін жұмаққа айналған бұл уақытта ана жүрегі арақтан қарайып кетіп еді нәпсімен күрескісі келмей қызының сонша әрекетін күлге айналдырды қалай күреседі күресіп жеңе алатын жол бар ма екен қызының да көңілін қалдырып отыр осылай сол райгүлі тұрмысқа шығатын жасқа жетіп отыр енді ол күйеуге тиіп кетсе күні не болады екен ол жағын ойласа лашынның өзі қорқады өткенде қызы туған күнге кетіп құрбысының үйіне қонып қалған сол түні көзіне құбыжықтар елестеп балконда біреу жүргендей түнімен ұйықтай алмаған оқтауын алып балконда жүрген елесті ұрмақшы болып шыңғырып көршілерін шақырған күндіз үйде бір өзі қалған сәтте де әр түрлі елес қорқытатын болыпты лашында қызының тұрмысқа шығып бақытты болғанын қалайды бір жағынан жібергісі де жоқ міне сөйткен қызы бүгін көздерінде ұшқын ойнап әңгіменің ұшын шығарды жігіті үйленуге ұсыныс жасапты көз жасын бір сығып алған лашын бірден батасын берді қайтеді енді қызы бақытты болсыншы сен кетсең әселді әкеліп аламын деді сіңлісінің мектеп бітіргелі отырған қызын айтып иә әселді әкелгеніңіз дұрыс райгүл анасымен сөйлескенін батасын алғанын сүйіктісіне жеткізген асығуда екеуі бұл күні жолығысты той мәселесін өздерінше талқылап жоспар құрды райгүл сондай бақытты бірақ кездесуден соң қайтып келе жатқандағы үйінің алдындағы мынау бір көріністі өмірінің соңына дейін ұмытпаса керек дидар кездесуден кейін көлігімен мұны подъездің алдына дейін әкеліп тастайтын әдетте бұл кезде де солай жасады бірақ подъезд алдына келгенде райгүлдің екі көзі шарасынан шығып аяқ қолы қалтырап қоя берді есік алдында анасы жатыр домалап обал ай әйелдер неге ішеді екен осы деген дидарға ештеңе айта алмады ол білмейді мұның анасының халін үнсіз қоштасып кете бер дегендей ымдады да көліктен түсті бұл подъездге кіріп кеткенше дидар кетпей қарап тұратын бұл кезде де солай жасамақ болып қарап отыр кете бер кет дедім ғой саған деген райгүл қалай айқайлап жібергенін де сезбей қалды бірдеңені түсінді ме дидар көлігін оталдырды көлік үй артына өтіп кеткенше райгүл тұрған орнынан қозғалмады кейін ғана анасының қасына келіп оны сүйіп орнынан тұрғыза бастады өзін ұстайын десе де болмады көзінен пырт пырт жас үзілді шешесін сүйіп тұрғызуға күші жетер емес тірі өлік сияқты түк білмейді анасы сыртта келіп подъездің есігін аша алмай құласа керек үйдің кілті де жерде жатыр анасын тұрғыза алмай әуре болып жатқанда артынан келген аяқ дыбысы естілді көрші болса керек көмек сұрайын деген оймен жалт қарады көрші емес екен дидар қарап тұр ол түсінді ау деймін ештеңе демей райгүлдің анасын сүйіп тұрғызып үшінші қабатқа өзі көтеріп шығарды бәрі жақсы ештеңені уайымдама деп артық ештеңе демей қайта шығып кетті ұяттан өртене жаздаған райгүл намыстанып барады іші қыш қыш қайнап отыр анасы үшін талай рет намыстанған бірақ дәл осылай қатты қиналған емес алғаш рет өлім жайында ойлады райгүл ертеңіне ол төсегінен тұрмай жата берді оқуға да барғысы жоқ дидарды да көргісі келмейді сүйіктісі тоқтаусыз телефон соғуда бұл өшіріп қояды таң ата оянған анасы ас бөлмеде ыдыс аяқты сақырлатып жүр қызым шай дайындап қойдым деп қасына келіп отырды бір кезде бұл сөйлемеді үнсіз жата берді қызым бүгін оқу болмай ма деген анасына мама мен өлгім келеді деді сәл үнсіздіктен соң шешесі олай демеші қызым сен әдемісің ақылдысың бүкіл болашағың әлі алда сен жарқырап келе жатқан жұлдызсың ғой олай демеші қызым жүрегім ауырады деді мен шаршадым әлім қалмады өмір сүргім келмейді мама олай айтпа қызым жүрегім ауырады деген лашын еңіреп жылап жіберді ішпеңізші мама жалынып өтініп сұраймын не қаласаңыз соны жасайын тіпті күйеуге тимей бір өмір көзіңізге қарап отырайын тек ішпеші мама ішпеші ішпеші мама сен ішпеуің үшін не істейін қолымнан не келеді айтшы айтшы маған не істейін деген райгүл төсегінен тұрып анасына қарсы отырды қызым ай кешірші мені кешіріңдерші тек сен түңілмеші өмірден сенің өміріңде бәрі жақсы болады әлі қызым күнім деген лашын райгүлді құшақтап маңдайынан сүйді шашынан сипап бауырына қысты бәрі жақсы болады деді де орнынан тұрып кетті сырт киімін киіп үйден шықпа қайда бара жатқанын бұл сұрамады езіліп жата бермей түске жақын райгүл сергіп келмек болып құрбысына хабарласты сырласып мұңын бөлісіп қараңғы батқанда келді үйіне анасы әдетіне салып өз төсегінде жатыр түк білмейді ішіп алған солай ойлады ертеңгі сабағын дайындап киімдерін үтіктеп жүргенде түннің бір уағы да болыпты бір қуанғаны бес жүзге жуық хабарлама жазып тастаған дидары түсінетінін жеткізіпті екеуінің махаббатына ештеңе дейдергі бола алмайтынын айтыпты сағынғанын сүйетінін жаза беріпті қайталап дидарын ойлап жатып райгүлдің көзі ұйқыға жұмыла берді таң атпай тұрып алатын анасы бірақ бүгін тұрмапты әлі төсегінде жатыр бұл сабаққа баруы керек анасына қарап еді кешегі жатқан күйінде әлі жатыр мама деді жай ғана үнсіздік мама тұрмайсыз ба деді анасының төсегіне жақындап мама маматайым райгүлдің жан дауысы шықты қолдары мұздай көзі ашық жатыр анасының дір дір етіп құлап қала жаздаған райгүл анасын жұлқылап бар даусымен шыңғырып жылай берді көршілер жинала бастады сәлден соң олардың ізін ала ағайын туыстар да келе жатты қаралы үйге анасының өлімі райгүл үшін әлі күнге жұмбақ сол күні жастығының астынан босаған екі үш бөтелке тауып еді бәрін бірдей сіміріп өле салайын деді ме екен еш түсінбейді жас еді ғой анасы анасының қазасы райгүлге оңай соққан жоқ қаңғалақтап жүрсе де анасы бұл үшін биік пана екен айдалада жалғыз қалғандай қатты қиналды кімде болса ана орны бөлек екенін кеш түсініп көзі тірісінде ренжігені үшін өкінеді бүгінде дидар мен райгүл үш перзент өсіріп отыр сыйластықтары жарасқан бақытты отбасы райгүл анасының бастап кеткен кәсібін жалғастырып жүр мағжан әкесі сияқты өте білімді азамат болып ержетті жас болса да үлкен қызметте жұмыс істейді жақында үйленеді ақжан басқа әйелге үйленген лашын сияқты сұлу болмаса да қарапайым кішпейіл сондай күйеуін пірімдеп қарайтын аңқылдап қалған бір жақсы адам сонда да ақжан лашынды ойлап ешкімге көрсетпей көз жасын сығып алады кейде